hola, mi nombre es Jaime Chavarría, tengo la edad de 15 años, trabajo en el Centro Jurídico Popular y pienso que es muy importante que los jóvenes los, los involucremos para participar más con la familia y explicarles sobre las leyes y derechos que tenemos por ser hombre y por ser mujer.